望出高远的鸟，少竞争多；望出高远的鸟，一早一迟；望出高远的鸟，一波张扬。望出高远的鸟，就错开你。 望之可有独有，少点尘。 know